سلام دوستو کراچی کی کہانی اسی کی دہائی دوبارہ لوٹ آئی کمشنر کراچی غیر مقامی سات ڈپٹی کمشنر غیر مقامی director general building control authority غیر مقام director general K D A غیر مقام director general Lyari development authority غیر مقامی director general Malir development authority غیر مقامی M S Jinnah medical centre غیر مقامی سربراہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز غیر مقامی ایم ایس سول ہسپتال غیر مقامی سربراہ national institute of child diseases غیر مقامی ایم ایس کورنگی ہسپتال غیر مقامی ایم ایس لیاری جنرل ہسپتال غیر مقامی ایم ایس سعود آباد ہسپتال غیر مقامی M S new Karachi hospital غیر مقامی کراچی کے کل ایک سو چھ تھانوں میں سے سو پانچ تھانوں میں ایس ایچ او غیر مقامی ایک سو پینتالیس فعال کالجز میں سے ایک سو بتیس میں پرنسپل غیر مقامی سندھ کے وزیر اعلیٰ سمیت تمام کیبنٹ غیر مقامی میونسپل کمشنر غیر مقامی چوبیس سو اٹھاون D S P S P S S P غیر مقامی ٹریفک پولیس غیر مقامی امن و امان برقرار رکھنے والے تمام غیر مقامی کے ایم سی کے D A NADRA K W S B D M C تمام غیر مقامی بھکاری وہ بھی غیر مقامی جرائم پیشہ افراد غیر مقامی یہاں تک کہ لینڈ گریبر بھی غیر مقامی ہیں